<laughs> 楽しく癖になってダンス 魂燃える我ら心一つに舞い踊る躍動を楽弾む心弾ける笑顔で 山形を南北に貫く最上川とうたる流れは大河となって日本海へと注ぐ我ら楽の熱き思いは未来へと向かうまさに大河最上のごとくに坂田さえぐさげめでろじゃ流行り風などひがねよに圧巻大悟の初心意をしょぱくで食らわんでじゃ がめ賛成俺を恨むな風恨めあのへなためだ何度とっても 始めたよさこいの我ら楽がさらにその勢いを ありがとうございました